नमस्ते आर्ट ऑफ टैरो में आपका स्वागत है इस एपिसोड में हम बात करेंगे ओशोज एंड टैरो के कार्ड द पास्ट लाइफ्स के बारे में और पास्ट लाइफ्स को हम कंपेयर करेंगे राइडर बेट के कार्ड दी मून के साथ तो पास्ट लाइफ में जाने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे the card of the moon को जब राइडर बेट का card the card of the moon हमारे सामने आता है तो वो हमें शो करता है कि that there is some kind of a confusion एक तरह का कन्फ्यूजन शो किया गया है एक तरह की अनक्लैरिटी शो की गई है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कुछ भी साफ नहीं है ये कार्ड है इल्यूजन का फेयर का और और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चल रहा है उसकी बात करता है मून कार्ड जो है हमें ये बताता है कि कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको दिख रही हैं वो हो सकता है कि वो वहाँ पे ना हो वो हो सकता है कि आपको सिर्फ एक भ्रम की तरह लगती हो जैसे कि आप जानते हैं कि मून की लाइट खुद की नहीं होती है जो मून की जो लाइट है सन से उधार ली होती है तो जो आप मून लाइट देखते हैं वो it's just a reflection of the sun light sun की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके मून पे आ रही होती है जिसके कारण जो है मून जो है शाइन कर रहा होता है तो उसी को सिम्बॉलिज़म की तरह लेते हुए हमारे को एक चीज़ राइटर विट हमारे को ये बताता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं है एक ऐसा सिचुएशन शो किया गया है जहाँ पे सब कुछ अनक्लियर है जैसे कि आप एक सपने में हैं और वो एक सपने को तोड़ने की जो है एक अंदर से बहुत गहरे में एक इच्छा है लेकिन आप उस सपने को तोड़ नहीं पा रहे हैं उस भ्रम को तोड़ नहीं पा रहे हैं उस इल्यूजन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं सो मून कार्ड हमें मैसेज देता है कि to connect with your subconscious mind ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको एक गहरे में कोई मैसेज देना चाहता है उस मैसेज को सुनिए इंटरप्रेट कीजिए और अपनी लाइफ में उतारिए तो ये था एक छोटा सा explanation the card of the moon का अब हम बात करते हैं the card of past lives Osho's and tarot का जब भी हम पास्ट लाइफ्स की बात करते हैं हम कहीं ना कहीं बहुत उसके अंदर इंटरेस्ट शो करते हैं हम उसको फैंटिसाइज करना चाहते हैं हम उसको जो है बहुत बड़ा बना देना चाहते हैं हमारे लिए पास लाइफ कुछ ऐसा है कि उसके अंदर जो है ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हुआ होगा हो सकता है हम राजा रहे हों हो सकता है हम रानी रहे हों कुछ ऐसा जिसके अंदर हम कल्पना बड़ी कर लेते हैं जब हम जब भी हम जो है पास्ट लाइफ की बात करते हैं लेकिन पास्ट लाइफ का जो गहरा जो मीनिंग है जो पास्ट लाइफ का जब हम बात करते हैं उसके पीछे मीनिंग क्या है उसके पीछे रीज़न क्या है कारण सिंपल सा एक ये है कि हम पास्ट लाइफ की बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो है हमारे पुराने पैटर्न छुपे हुए हैं हम जिस पैटर्न से आए हैं वो पैटर्न हो सकता है जन्मों जन्मों का हो जो आप हैं जैसे हैं अभी वो सिंपली अपने पैटर्न के कारण है और जब तक कि हम इस पैटर्न को तोड़ नहीं देते हम अपने प्रेजेंट को जो है चेंज नहीं कर पाते हम उस प्रेजेंट में नहीं आ पाते हैं तो पास्ट लाइफ की बात सोच के तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन पास्ट लाइफ का जो है पर्पस सिंपल जो है अगर देखा जाए तो सिंपल यही है कि वो आपके जो पुराने जो पैटर्न हैं उसको याद दिलाते हैं कि ऐसे काम जो आप रोज़ ऐसे काम जो आप जन्मों जन्मों करते आए हैं कि अब तो आप उससे मुक्त हों कि अब तो आप उससे जो है बाहर निकल पाएँ पर्पस सिर्फ यही होता है जब हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो लेकिन अगर आदमी कॉन्शियस हो तो वो ये भी देख सकता है कि इवन इन दिस लाइफ इसी लाइफ के अंदर जो है हमारे जो पैटर्न्स हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं जिस तरह के हम हैं हम एग्जैक्टली exactly एक ही तरह का जीवन जी रहे हैं बिकॉज हमारे पैटर्न उस तरह के हैं हम उन्हीं तरह के लोगों से मिल रहे हैं कनेक्ट हो रहे हैं जो हमारे पैटर्न के साथ मैच होते हैं जो हैबिट्स जो हमारे अंदर जो पड़ी हुई हैं वो हमारे पैटर्न्स की वजह से हैं तो हमें पास्ट लाइफ में इतना गहरा जाने की ज़रूरत नहीं है अगर हम इसी लाइफ को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम देख पाएंगे हम हम ध्यान से जो है उसको कॉन्शियसली अपने आप जो है इसको एनालाइज कर पाएंगे कि हम एक पैटर्न से बार बार बार बार जो है गुजर रहे हैं बार बार जो है एक ग्रोथ से गुजरे हैं बार बार जो है एक काम वासना से गुजरे हैं बार बार जो है एक पर्टिकुलर इमोशन से गुजरे हैं ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सिर्फ एक पैटर्न का जो है नतीजा है जो पैटर्न जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है तो पास्ट लाइफ सिर्फ हमें ये रिमाइंड करा रहा है कि हमारे जो पैटर्न्स हैं वो हमारी पास्ट लाइफ से भी आ रहे हैं वो बहुत गहरे हैं हमारे अंदर इसलिए हमें उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है बहुत लोग ये बात करते हैं कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं है या फिर कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में खुश नहीं है या फिर वो कहते हैं कि वो अपने शादी से खुश नहीं है या अपनी फैमिली से खुश नहीं है कोई ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसके अंदर वो फंसे हुए हैं और उनके अंदर ये चल रहा होता है कि अगर वो इससे बाहर आ जाए अगर उनको दूसरी सिचुएशन दे दी जाए तो वो खुश हो जाएंगे वो शायद इस सबसे जो है मुक्त हो जाएंगे लेकिन पास लाइफ का कार्ड हमें ये बताता है कि जब तक कि आप अपने पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे आप उस पैटर्न से बाहर नहीं आएंगे तब तक वही सेम चीज़ें रिपीट होती रहेंगी आप उन्हीं तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में उन्हीं तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं और जो सिचुएशंस हैं वो आपकी लाइफ में रिपीट होंगी सो अनलेस एंड अनटिल अगर आप उस पैटर्न से बाहर नहीं आ रहे हैं तो सिचुएशन चेंज करके भी कुछ नहीं हो जाएगा क्योंकि दोबारा से आप वही प्रॉब्लम जो है अपने आसपास खड़ी कर लेंगे जो आपने पहले खड़ी करी थी तो instead of changing the situation situation को चेंज करने से अच्छा इम्पॉर्टेंट यह है कि आप अपने आप की पैटर्न को देखना शुरू करें और उससे बाहर आना शुरू करें and that is the right way that is the right approach Osho हमें ये मैसेज देते हैं कि एक ही तरीका है इस पैटर्न को तोड़ने का इससे बाहर आने का और वो है meditation there is no other way जब तक कि आप ध्यान के साथ नहीं जुड़ेंगे जब तक कि आप अपने अंदर गहरा जाना नहीं शुरू करेंगे तब तक जो है आप उस पैटर्न जो आपके अंदर गहरे बने हुए हैं उससे आप नहीं निकल पाएंगे अगर आप बोशो जेन के पुराने कार्ड देखेंगे तो हमने पैटर्न्स की बहुत बात करी है ये पैटर्न्स कुछ ऐसी बात है कि हमारे अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म एक ऑटो पायलट एक हमारे अंदर बैठा हुआ है हमारा जो मन है वो एक ऑटो पायलट में जाना चाहता है हमारा जो मन है वो एक मैकेनिज़्म में जाना चाहता है कि आप उसको एक कुछ फीड कर दें एक सॉफ्टवेयर की तरह बता दें उसके बाद वो अपने आप खुद ना खुद सारी चीज़ें जो हैं वो कर लेगा लाइफ के जो रोज़मर्रा के जो काम है उसमें मन की ज़रूरत है लेकिन जब हम लाइफ को बात करते हैं लाइफ को जीने की बात करते हैं तो उसके पीछे एक कॉन्शियसनेस हमेशा होनी चाहिए अगर वो कॉन्शियसनेस नहीं है तो हम सिर्फ एक मशीन से ज़्यादा नहीं हैं हमारे साथ जो है चीज़ें रिपीट होती रहेंगी और हम हर बारी जो है कंप्लेन करेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है why is it happening to me why this is why the money is not happening in my life why the why am not able to meet the right partner in my life ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके अंदर उठते हैं वो सिंपली इसलिए क्योंकि आपने अपने पैटर्न्स चेंज नहीं करे हैं आप अपने पैटर्न से बाहर नहीं आए जब तक कि कॉन्शसनेस आपके साथ नहीं जुड़ जाती जब तक कि आप उस पैटर्न से बाहर नहीं आ जाते तब तक जो है सही चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होती तब तक कुछ ऐसा है कि बस चीज़ें आपकी बाई चांस आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं अदरवाइज़ होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि जिस तरह से एक मशीन को अगर हम देखें तो मशीन के साथ जो है हम पूरी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी उसके साथ जो है क्या होने वाला है लेकिन अगर एक कॉन्शियस आदमी है उसके साथ कोई प्रडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि he will know what to do वो अपने लिए जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा अपने आप को खुश रखेगा अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा रोशो कहते हैं कि जैसे जैसे ये पैटर्न टूटना शुरू होता है आप जो है अपने पुराने जन्मों से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं अपने पुराने जो लाइफ का जो आपका साइकिल है जिससे आप जुड़े हुए हैं उससे आप मुक्त होना शुरू हो जाते हैं और इतना ही नहीं आप रीबर्थ के साथ भी जो है आप मुक्त हो जाते हैं एक आदमी जिसने अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी लिया एक्सप्रेस कर लिया उसको दोबारा से जो है जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती हाँ अगर वो जन्म लेता है तो वो अपने कारण अपनी चॉइस के कारण वो किसी कंपल्शन के कारण नहीं वो किसी पैटर्न के कारण नहीं सिंपली वहाँ पे एक कॉन्शियस एनर्जी है जो डिसाइड कर रही है वापस आने के तो पास्ट लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही फ्यूचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है what is important is this very moment अगर आप इस मोमेंट में अगर अपने आप को अपनी एनर्जी को जितना ज़्यादा ठहरा सके जितनी ज़्यादा जो है उस ऊर्जा के साथ ठहर सके आप देखेंगे कि आपको पास के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं ना आपको फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं that you will be so happy in this very moment इस मोमेंट ये जो मोमेंट है आपको वो सब कुछ दे देती है आपको वो सब कुछ जो आप कहीं ना कहीं गहरे में चाह रहे हो वो सारी आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी कर देती है और वही ध्यान का मतलब है कि ध्यान जो है आपको इस मोमेंट में ले आता है इस प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है और जितने आप प्रेजेंट में रहने की जो है ये आपके अंदर जो है ये बन जाएगी बात जितनी गहरी चली जाएगी उतना आप पास्ट और फ्यूचर दोनों से फ्री हो जाएंगे then present is enough then present is total then present is a present for you it's a gift for you और साथ में एक और बात है कि लोग जो है जानना चाहते हैं कि अपनी उनकी पास लाइफ में क्या हुआ है नेचर ने जानबूझ के जो है कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करी है कि आप अपने पास लाइफ को याद ना रख सकें उसके पीछे कारण सिंपली ये है क्योंकि आप इस जन्म की ही जो प्रॉब्लम्स हैं इस जन्म के ही जो इश्यूज़ हैं वो इतने हैं आपकी लाइफ में कि आप उसी को सुलझा नहीं पा रहे उसी उस उसी की आप टेक केयर नहीं कर पा रहे तो अगर आपको पास लाइफ जो है अगर आपके अगर वो फाइल्स आपके सामने खुल जाएंगी तो आप जो है बिल्कुल पागली हो जाएंगे आप बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे अपने आप को तो नेचर ने बहुत सोच समझ के बहुत जानबूझ के जो है आपकी जो पास लाइफ्स हैं वो आपके आपके अंदर से वो उसको मिटा दिया है उसको इरेज कर दिया है फॉर द सिंपल रीज़न इस क्योंकि आप इस प्रेजेंट को हैंडल कर पाए हाँ जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को हैंडल कर पाता है वो फिर अपने पास के साथ भी जो है जब अगर वो देखेगा तो वो उसको पास उसको जो है वो मैटर नहीं करेगा और जाते जाते एक आपके लिए एक स्टोरी ये स्टोरी उस व्यक्ति की है जो देश देश गांव गांव में घूमता था एक उस आदमी की पेंटिंग बनाने के लिए जो दुनिया का सबसे अच्छा और सुंदर इंसान है उसने बहुत ट्रैवल करा उसने बहुत खोजा और फाइनली उसको जो है एक पहाड़ी पर जो है किसी गांव की एक पहाड़ी पे उसको एक वो आदमी वो मिल गया जो कि बहुत ही एक सुंदर व्यक्ति था और जो बहुत ही एक नेक किस्म का व्यक्ति था उसने उसकी पेंटिंग बनाई और उसकी सालों की जो इच्छा थी वो पूरी हुई कुछ सालों बाद उस व्यक्ति के अंदर दोबारा से एक ख्याल आया कि भाई मैंने जो है दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति को पेंट करा है और मैं दुनिया की क्रूप दुनिया का सबसे बुरा आदमी जो है उसको पेंट करना चाहता हूँ वो दोबारा से खोज में निकला और उसने जितनी भी बुरी जगहें थी जहाँ पे भी उसको लग सकता था कि जहाँ पे बुरा आदमी मिल सकते हैं उसने सब जगह देखा और इस प्रोसेस में भी उसको जो है सालों लग गए और फाइनली उसको जो है वो आदमी उस एक जेल में मिला तो वो जब वो जेल में था तो उसने उस उस आदमी को जो है पेंट करना चाहा उससे बात करनी चाहिए लेकिन वो जो आदमी था उस जेल में बैठा हुआ था वो अपनी जो है शक्ल जो है छुपा रहा था वो उसको उस आदमी को उस पेंटर को फेस नहीं कर पा रहा था उस पेंटर ने उससे पूछा कि क्या हुआ आप अपनी जो है नज़र क्यों बचा रहे हैं क्या बात हो गई तो वो जो आदमी जो काल कोठरी में बैठा हुआ था उसकी आंखों में आंसू आ गए उसने कहा कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं कुछ साल पहले जो है आपने मुझे जो है पेंट किया था और आपने मुझे दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति जो है जो सबसे अच्छा व्यक्ति है वो पेंट किया था और आज जो है आज आप मुझे पेंट करने आए हैं जो दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति है इस कहानी के थ्रू मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपके अंदर हैं आप चाहें तो अच्छे से अच्छे हो सकते हैं आप चाहें तो बुरे से बुरे हो सकते हैं ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं कहीं ना कहीं आपके सामने खुली हुई हैं this is very much your choice जितना आप पैटर्न से जो है फ्री होना शुरू हो जाएंगे उतना आप जो है अच्छे से अच्छे हो पाएंगे और जितना जो है आप उस पैटर्न के साथ जकड़ जाएंगे तो आप अच्छे हो के भी नहीं अच्छे हो पाते आप जो है एक विशेष सर्कल में पड़ जाते हैं जो कि आपको जो है और अंधा करता चला जाता है तो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन द पास्ट लाइफ्स की आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको मिलूँगा अपने नए वीडियो में thank you so much for watching नमस्ते